представителю международной марксистской тенденции. Здравствуйте, товарищи! Братья и сестры! Сейчас мир погружается в экономическую рецессию. Наши карманы пустеют. Мы видим, как инфляция сжирает наши зарплаты. Капиталисты, предприниматели, от мелких торговцев до олигархов не рвутся наши зарплаты повышать. Они хотят обмануть нас, они хотят натравить нас на наших братьев, украинцев натравить на русских, русских натравить на украинцев. Сейчас нам вместо масла обещают пушки, обещают эсминцы, фрегаты на Черном море, обещают Крым. Но знаете, Крым, мы там и так ездим в Крым. Война не для рабочих, война для капиталистов. Капиталисты разжигают войны для того, чтобы подавлять в первую очередь рабочее движение. Потому что сегодня на Украине миллионы людей поднялись на борьбу. И что? Вместо того, чтобы свергнуть олигархов, их обманули, их натравили, натравливают на сепаратистов русских говорят, вот, мы должны сохранить целостность Украины. Да, мы тоже за целостность Украины. Мы говорим, мы за социалистическую Украину. Мы говорим, да, рабочие Украины должны подняться в первую очередь и на борьбу с украинскими националистами, которые стравливают их с русскими. Но также необходимо предотвратить оккупацию и агрессию, аннексию Крыма, потому что не будет Крым свободным, не будет Украина свободной, не будет Россия свободной, пока вы не свергли власть капиталистов, пока вы не свергли власть олигархов, пока вы не свергли власть Путина. Спасибо, товарищи!